在那个师大的学生开店。好，嗯，是这样的，我觉得啊，因为一般来讲，因为我之前也有做过类似开店经验，可是我没有做过类似学生餐厅。对，那学生的部分的话，基本上，呃，我比较做一个比较不一样的客群，因为基本上我以前的客群都是上班族或者是一些，呃，比较家庭式。 大利式的客群。那这一次的客群，我想来一点不一样的，对，那刚好有一个机会就可以在里边就是创立这一间餐厅这样子。嗯，o k 那为什么你要就是选择意式餐厅？意式餐厅呢？哎，基本上我们叫校园美式厨房。那美式跟意式基本上的话，如果你去外面看的话，大部分都是以意大利面或是炖饭或是排餐。 甚至是汉堡之类的，可是我们这边的话，就甚至我们之前刚开始创业的时候，我们有早餐，早餐部分就像是 o m e 的部分、蛋卷系列的，其实我们都有在设想。对，那呃，当然，如果以前都是做过类似这样的的餐饮，因为我之前都是接触美食的部分，中式比较少，对，中式比较少，所以说还是以自己装厂为主。对，那呃，可是我们这边的话就是。 除了意大利面跟炖班之外，我觉得还是可以在多方面去设想。那当然就是以自己专长为主，这样的话开店会比较顺利一点。而且我所有的餐点的设计都是以美式、意式这样的方向去做，去做，这是我主要的方向。 那请问你开店到目前为止有没有遇到什么困难？困难还蛮多的，因为基本上这边开店跟外面比较不一样。因为外面一一般老板在开店的时候，第一个当然他是要用一个开店的 proposal，就是所谓的计划书部分，当然包括了预算、准备金、开店的地址，然后客群你也要去想。 然后你自己最重要当然是你的餐点部分，对，那呃这里的这里是学生餐厅，基本上第一个客群是学生，那你要注意让学生大部分都想要吃什么，对，这是第一个要去想的。那因为学生有时候，我我就老实讲，因为有时候学生不肯花一千块或两千块来吃一顿中餐，或者是除非你有聚会，或者是像我以前大学的时候。 我顶多就是家具，不知道你们有没有家具。我顶多会花个五六百参加一个家具跟学长姐，所谓的家具就是学长姐，你的直系学长姐，然后花五六百，我我已经觉得这一个是特别的聚会，那 OK 我 k 可是，一般来讲，我顶多花个五十、六十，甚至是一百块，我觉得很多。对，那价钱方面，这是我必须要去制定的部分。所以说，这是我碰到的第一个困难部分。那第二个的话就是。 呃，位置，因为毕竟是学生餐厅，所以说这是在学校里面。那你要做的就是学生客群，但是我希望它是可以扩大到，不论是学生，还有是老师、教授，甚至是学生的朋友过来，或是的。可是这是有，这是有一定的困难点，因为这是在公共而已，它不像师大这么的开放，而且地方又大这样子。 所以他们，你去看四大本部的餐厅，它其实是有分外面跟里面。它它这样其实是可以做结合，它可以跟外面的客群，就是四大夜市那边，外面也有门进对，它是可以进来，然后或者是这边逛一逛，然后发现，哎，你知道这边也有餐厅，那就可以直接进去。可是我们这边不一样，你这样看了一下，这边大大概能做的只有学生宿舍或是一般学校里面的人员。所以这这是。 呃，客群会有一点点稍微的缩小，或者是说有一些限制，这这是第二个困难点。对，啊、如果你要扩大到扩大到其他的客群，这是有一定的难度，是有一定的，难度。除非你自己叫你自己的厂商或是附近产品的厂商，然后过来一起。对，这是我觉得，我觉得这两点，我觉得限制还蛮大。 这是我最目目前碰过最两最大的两个困难，其他都还好啦，其他都是小都可以解决。然后下一个问题就是，想要带给客人什么样的味道？味道的话，基本上，呃，我们做的意大利面啊，就是跟拌，其实跟外面比较不一样，对，因为我们坚持就是自己的，像意大利面主要就是酱料。 跟面的部分，可是我们我们都是亲自就是自己自己做的，没办法从外面进来就是做好的，或者是一些半半成品来做，这是没办法，因为这是我们自自己秉持的味道，像我们家都是自己调的，然后我们这里面也是自己煮的，对，就是嗯。 当然是不可从面粉开始，可是我觉得就是所有你自己选的面种，然后炖拌的种类你都去做，然后酱料选材我们都是要自己去做，因为我们要一从早上就要开始备料，对，然后到开店之前这一段时间就是要把今天所有的备好，把准备好这样子，所以说这是这这大概是我的坚持，啊，目前是我坚持的部分，然后带给什么样的味道？ 一般来讲，嗯，我我不敢保证我比外面一定都说多好多好，可是这是我自己调味，到就是我自己愿意，可是而且是我我觉得是最好的，然后卖给学生一个最能接受的味道这样子，对，这是目前我希望的。那我希望学生如果吃完也可以给我们馈这样子。对，那请问你未来有什么样的？ 未来目标，哦，这些餐厅吗？呃，这家我觉得做学生餐厅最大的目标，其实说真的啦，就是学生愿意来我这边用餐，我就觉得很高兴那呃，未来其实我想扩大，比如说不是单纯来吃饭，比如说你们有什么聚会，比如说一个学生想要办活动聚会。 因为一般来讲，学生其实很容易去，就是想要办一个，比如说大家一起玩的活动，或者是，嗯，像联谊啊，或者是一些社团活动，或者是你们的呃学生会的部分，或者是这整间宿舍，因为我们毕竟在学汽车就是宿舍有很多宿舍，那宿舍。 每个每一间房间其实也可以去联络哦。我们今天刚好要办一个什么活动，那都可以。如果有关系到用餐或者是需要外外送或者是但我觉得如果，但是因为我已经提供场地，也不用到外送。对，那我希望这个可以扩大到这样的方面，对，是想到活动部分就可以来来这边这样。对，那我们也可以帮你做一些简单的布置。们想要做什么都其实都可以去做什么。 大概是类似这样。好，OK，那就到这边。好，谢谢，谢谢。